Jadi di sini enggak agak pemirsa kita akan Enggak agak jelas. Itu. Situ dia pemirsa. Oke, kita akan menyembah ukur pencet tombol merah dan pemirsa mohon dan pencet tombol subscribe yang kalau kamu suka pencet tombol lonceng atau pencet tombol like. Oke, kita akan menyembahnya. atau tidak di batang bisa sana oke okay. kalau tidak lihat aku aku saja akan menembak di kita harus dari peran oke pemirsa kita harus dari peran peran dekornya agak agak dekat tapi kalau sudah tidak terbang terus sudah terbang pemirsa. Oh, dia sudah terbang pemirsa. Tunjukkan aku. Tunjukkan Oke. Okay. Inilah orang Jangan yang mau nembak tadi. Oke, okay, kita akan menembaknya yang di sana. Tunjukkan ada pohon kering, tunjukkan di sana. Itu pemirsa yang ada kering-kering. Ya. Itu kan apa? Cinta. Oke, okay. kita tunjuk itu itu sampai tanda salib itu itu kita akan ke situ let's go ayo inilah orang yang menembak saja nembak anak-anak jangan lupa pencet tombol subscribe-nya ya pemirsa oke akan Oke, dia akan nembak. Oke, dia akan nembak. Itu ada burung pancawarna. Guys, kalian tahu nggak guys burung pancawarna? setelah dia orang, orang yang menembak dia raja nembak oke setelah itu kita tunggu-tunggu dia kemana itu dah ya itu dia nembak ah. tuh ah itu ada dukur guys dia sudah terbang guys kalian nampak enggak guys itu ada pengawalan anjing pengawal setia ih Burung apa dia guys? Siapa tahu ah? Kena guys. Kena guys. Kena. Kena guys. Kena. Kita akan kesan guys. Kena. Udah kena. Jadi ayo kita kesan guys. Dia mulai mendatangi kita guys. Orang yang nembak tadi berikan guys. Ayo guys. Kita kesana, itulah itulah burung di dapatnya burung panca warna mendapatkan oke beruntung sekali kita kita mendapatkan burung panca warna ini ha ke matahari ke sini tunjuk itu ha sangat menggigit pemirsa dia sangat menggigit kita apa kita sudah menahan encum oke yang saya dapat pemirsa burung panca warna inilah umpan warna yang saya tunjukkan oke okay. pegang pegang oke pemirsa giginya pegang lepasin lepasin nggak sakit giginya oke pemirsa dia sekalian megang katanya oke okay. kita sudah mendapatkannya sayang yang tembak tadi saya oke okay. dia yang megang tengok saya akan perlihatkan ini yang cantik oke inilah dia pemirsa eh, ayo kita lihat ayo sana Chan sana kita kita akan melihatnya yang dari jelas ini burung pacu warna terkenakan saya saya yang buat kena inilah saya dengan peluru sap dan senapang sap Innova oke ini cantik warnanya ada warna putih oke tunjukkan sini oke inilah senapangnya ini senapang termahal di dunia terngeri di dunia oke inilah dia saya kamu lihat ini oke ini burungnya yang saya dapatkan tadi telusen pas oke ini dia dia masih hidup rupanya dia akan masih ini, ini matanya oke okay. inilah sayapnya yang indah ya, ini oke okay. jangan lupa cek nomor subscribe-nya ya, teman-teman oke okay. inilah burung warna yang saya dapatkan tadi dengan inilah senapang ini dan senapang ini saya dapatkan cantik ya cantik nggak usah oke ntar ya pemirsa saya akan menunjukkan di sini oke pemirsa di sini ya pemirsa ini melihat tidak inilah anjing pengawal kami yang diiringnya kami setiap hari menembak gitu oke ini sudah lihat apakah sudah lihat ini ini cantik tidak pemirsa oke ini sudah cantik kita akan melihatnya selain lagi oke okay. kamu lihat gak di batang sana tadi yang di sana yang di sana dia itu lihat tidak lihat kan sana oh burungnya mau terbang lagi pemirsa